የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ክፍል አንድ፣ ክፍል ሁለት፣ ክፍል ሶስት፣ ክፍል አራት፣ ክፍል አምስት፣ ክፍል ስድስት እስካሁን ያካፈልኳችሁን አጠቃልዬ ሰጥቻችኋለሁ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። አጠቃላይ የሆነ ነገር ነው የምትውላችሁ። ከሁሉ በጣም እንድትጠነቀቁበት ምልክቶ ከምልክቶች ውስጥ ሰመራይዝ አድርጌ የምነግራችሁ ነገር አለ ከምልክቶች ውስጥ እኔ በአንደኛ ደረጃ የዓለም መጨረሻ መጨረሻ የጌታ ኢየሱስ መምጫ ምልክት አድርጌ የማምንበት ከሌሎቹም የሰማሁት ምንድን ነው? 666 ነው። 666 ቁጥር ታየ። በልዩ ልዩ እቃዎች ላይ ታይቷል። 666 ባለፈው እንዳብራራሁት ቁጥሩ ታየ ማለት ከበስተኋላ ባለቤቱ አለ ማለት ነው። ባለቤቱ ማን ነው? አውሬው ነው። አውሬው ማን ነው? ጸረ ቤተ ክርስቲያን፣ ጸረ ጽድቅ፣ ጸረ ቅድስና የሆነው ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው። አውሬው ታየ፣ ቁጥሩ ታየ ማለት አውሬው ሊመጣ ነው። ታዲያ ለምን አይመጣም? መንገድ ስለተያዘበት ነው። አውሬው መንገድ የያዘበት ማን ነው? ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ እንዴት ነው የሚመጣው? ሁሉ ነገር ተመቻችቶለታል። biometric system ተመቻችቶለታል። የኮምፒውተር system ተመቻችቶለታል። በብዙ እቃዎች ውስጥ የ666 ሚስጥር በጨለማ ዓለም ተይዟል። ልክ ቸርች ስትነጠቅ ምድር በጠቅላላ በጨለማ እናንተ የዓለም ብርሃን ናቸው አይደለም የሚለው ስንነጠቅ ምድር በጨለማ ትሞላለች። የሚጾም የለም፣ የሚጸልይ የለም፣ የሚገሰጽ የለም፣ የሚመክር የለም፣ ወንጌል የሚሰብክ የለም። 144 ሺህ አይሁዶችና የመከራው ዘመን ቅዱሳን ብዙ ንስሐ ገብቶ እስኪመጡ ድረስ መከራ ውስጥ ትገባለች። ያን ጊዜ አውሬው በሙላት በምድር ላይ ይመጣል። ወየው ለዚች ምድር ያን ጊዜ ወየው የምትቀሩ የማትነጠቁ ክርስቲያን ተብዬዎች ወለም ዘለም የምትሉ ለምድራዊ ነገር ራሳቸውን የምታተራምሱ ራሳቸውን የሸጣችሁ እንደ ነቢዩ በለዓም አይምሯችሁ መስመር የለቀቀባችሁ ሰዎች ተጠንቀቁ። እድል አላችሁ፣ ባትነጠቁ እድል አላችሁ የመዳን ቶሎ ንስሐ መግባት ነው። ግን አንገታችሁ እየተቆረጠ ወይም በረሃ ገብታችሁ እየበላችሁ ነው። እሱም ላይ ፈቀድ ይችላል። በየተክሎቹ በየእንስሳቱ ሁሉ ላይ ስድስት መቶ እንስሳ ጅብ ይገጠምበታል። ያለ ባለቤቱ ያለ ባለቤቱ ማንም አድሎት ሊበላ አይችልም። የባህር ፍጥረታት ሁሉ እንዲሁ ማለት ነው። ስለዚህ 666 መጥተዋል። በአንደኛ ደረጃ ይሄን ነው። ሁለተኛ ደረጃ ምልክት የማደርገው በዓለማችን የሚታየው ብልሽት ነው። ተበላሸች፣ ምድር ተገማምታለች። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዳረንቋ ሊወረውራት ነው። በኖህ ዘመን ተበላሹ፣ በውሃ ጠፋቸው እያለ ርኅራኄ። በሎጥ ዘመን ሰዎች ተበላሹ። ወንድ ከወንድ ጋር ነው ጎላ ብሎ የተጠቀሰው። አሁን ሴት ከሴት ጋር፣ ሰው ከሰው ጋር፣ ከእንስሳ ጋር የወንድ መጸዳጃ እና የሴት መጸዳጃ እያፈረጁ እኮ ነው ያሉት ካናዳ ውስጥ አይደለም። እርኩሰት እያደረጉ ነው። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። እርኩሰት በጣም ተበላሸ ሰው ሁሉ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ክብር ካልሆነ ሰው ለሰው ጥቅም ካልሆነ ዲያብሎስን የሚያገለግል ከሆነ እግዚአብሔር ያጠፈዋል። በቃ ይሄ እውነት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የጌታ መምጫ በጣም መቅረቡ ምልክት የማደርገው ምን ነው? እሱ ብልሽት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ክህደትን ነው። ከሁሉም የሚበልጠው ክህደት እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይባላል። አያም ጋድ ዘሪዝኖ አዘር ጋድ ይባላል። እኔ አሜሪካ በነበርኩበት ጊዜ እኮ እግዚአብሔር እረኛ ነች መዝሙር 23 ማለት ነው እንዴት እንደለወጡት። እግዚአብሔር እረኛ የነች በለመለመ መስክ ትመራኛለች፣ ነፍሴ መለሰችው፣ ስለ ስሟ በጽድቅ መንገድ መራችን። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ባልፍ ብትሯና ምርኩዟ እነሱ ያጸናኑኛል ብለው ሳሙኤል ኦሊቶ የተባለ ሰው ይሄንን ይሄንን feminize አድርጎ ማለት ነው እግዚአብሔርን እንደ ሴት አድርጎ ወደ ራእይ 17 ወደ ጋለሞታይቱ ቤተክርስቲያን ሴት አምላክ ነች ወደሚባለው ወደ matrimonial ወደ እማዊ አገዛዝ ሁኔታዎች ለማመቻቸት እርምጃ የወሰደበት ጊዜ ነበረ። ሴቶች ይክበሩ፣ ከፍ ከፍ ይበሉ፣ ችግር የለው። ብዙ ተጎሳቅለዋል። አሁን ወንዶችን በማህፀን ውስጥ እየገደሉ ነው ያሉ ብዙ ሴቶች። ሴቶች ተጠንቀቁ። የተመቻችሁ እንዳይመስላችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ነው የምትሄዱት ያለ እና ይሄ አሁን ያለንበት የክህደት ዘመን ነው። ወደ ሁለት ቢሊዮን ሰዎች ሂውማን ኢዝ ጋድ ዴር ኢዝ ኖ አዘር ጋድ ይላሉ ማለት ነው። ሰው አምላክ ነው፣ ከሰው ሌላ አምላክ የለም። የመጨረሻው አጋንንቶች ከሰው ይወጡ ያሉበት ጊዜ ነው፣ እየገቡ ያሉበት ጊዜ ነው ሰው ውስጥ ሰው እየወደቀ ስላለ ኤቲክሱ ስለተበላሸ ስለቆሸሸ ለአጋንንቶች ቅዱስ ሆኖ እየተመቻቸ ነው ያለው። ቤቱ አጊጦ ያገኘዋል። ሰባት እጥፍ መናፍስን ይዞ ይመጣል የተባለው እንዲህ አይነት ነው አሁን ያለንበት። የተበላሸ ጊዜ ነው ማለት ነው። አጋንንቶች ሰው ውስጥ እየገቡ ያሉበት ጊዜ ነው። የጌታ መንፈስም ወንጌልም ስለሚሰበክ በዛው መጠን ደግሞ እየወጡ ለእግዚአብሔር መንገድ እየለቀቁ ያሉበት ጊዜ ነውና፣ ስለዚህ የመጨረሻውን ዘመን አስቡ፣ ለመነጠቅ ተዘጋጁ። ካልተነጠቃችሁ በመከራው ዘመን ታልፋላችሁ። በመከራው ዘመን ውስጥ ግን የጨለማ ዘመን ከባድ ዘመን ቢሆንም የሚዳንበት ዘመን ነው። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ አይነጠቅም፣ መንፈስ ቅዱስ አለ ማለት ነው። ልክ እኛ ከተነጠቅን በኋላ በአምባ ላይ ፈረሶች ተቀምጠን ከጌታ ኢየሱስ ጋር ወደ ምድር እንመጣለን። እሱ ዳግም ምጽአት ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ሁሉም ጸጥ ያደርገዋል። ጌታ የሺህ ዓመት መንግስት ይጀምራል። ከሺህ ዓመት መንግስት በኋላ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይመጣል ማለት ነው። ይሄ በጣም አሲዳም ዘመን ነው። እዚህ ቶማስ አርጋው እፎይታ መጽሐፍ ላይ የጻፈው አንድ ጽሁፍ አለ። አባ ምንተስኖት ይባላሉ እና እሳቸው ከዘመኑ ጋር አያይዘው የተናገሩትን ነገር ትንሽ ላካፍላችሁ። ዶሮ ማነቂያ ብቅ ካላችሁ አንድ ረዥም ዘመን ያስቆጠረ የጥንት አዳራሽ ታገኛላችሁ። ጠጅ ቤት ነው ይላሉ አባ ምንተስኖት። የሸበተ ይሄ ጠጅ ቤት ማለት የሸበተ ሚሊዮን ጠጪ ደንበኞችን ሲያስተናግድ አራት መንግስት ያየ ጠጅ ቤት ነው። እዚህ ጠጅ ቤት ውስጥ ለምን የተሸራረፉና የተገማመሱ የተጣመሙና የተላላጡ ሰዎች እንደሚበዙ ይገርመኛል። የአንዳንዶቹ መዘዝ እዚያው ቤት እዚያው ጠጅ ቤት የተፈጠረ ነው። በጣም አጭር የሚባሉ ሰዎች በአስቂኝ ቁመናቸው ፍንጥር ፍንጥር እያሉ በአስቂኝ ቁመናቸው ፍንጥር ፍንጥር እያሉ ስለሚታዩት በአብዛኛው የሚታዩት በአብዛኛው ጠጅ ቤት ነው። አይነ ሸውራራ ራሱ ሞላላ የሚበዛው ጠጅ ቤት ነው። በፕላስተር የተለጣጠፈ ፊት፣ በዱላ የተወደሰ አናት በብዛት ለማየት እድሉ ያለው ጠጅ ቤት ነው። ብቻውን የሚያወራ ሳያውቁት የሚገላምጥን ጠጅ ቤት ሞልቷል። ፍልስፍና፣ ታሪክ፣ ምርምር፣ ቅን የሆነ ሙዚቃ በጭንቅላታቸው ቆሞ እግራቸውን እያንፈራገጡ ፍዳቸውን የሚያዩ ጠጅ ቤት ነው። ጠብ አጫሪ፣ ተንኮለኛ፣ አስታራቂ፣ ሰላምተኛ እዚህ ጠጅ ቤት ይገኛል። መምሬ የምንተስኖት ግን የተለዩ ናቸው። ጠላትም ወዳጅም የላቸውም። የሚያወሩት ብቻቸውን ስለሆነ ምን ያደርግላቸዋል? ቁመተ ዶሮ ናቸው እና ዘወትር ተስያት ላይ ጸብ ይጀምራሉ። ከዘመኑ ጋር ጸብ ይጀምራል። ዘመኑን ያዋርዱታል፣ እስከ አፍንጫ ያስታጥቁታል። ጭራቸውን እያወዛወዙ ጠጃቸውን እየኮመኮሙ ዘመኑን እንዲህ ይሉታል። እህል በቆርክ የሚሸጥበት አሲዳም ዘመን፣ መቅኖቢስ የጊዜ አመዳ ቢበሉ አይጠገብ፣ ቢጠጡ አያረካ። እንደ ወዴ እኮ ከሁሉ የሚገርመኝ በፊት በፊት ጠዋት የበላሁት ቁርስ ከሆዴ ተከምሮ ምሳና አራት ትዝ የሚለኝ እርቦኝ ሳይሆን ሰው ሲበላ ስመለከት ነበር። ዛሬ ሁለት እንጀራ ጠዋት ብበላ አራት ሰዓት ሳይሞላ ረሃብ በሰላ ምላሱ ሲልሰኝ አገኘዋለሁ። እህል ከሆድ የሚነጥቅ ሰላቢ ጊዜ ይላሉ አባ ምንተስኖት። ድሮ ጠጅ ቤት ገብተን ትግላችን ከንብ ጋር ነበር። የማሩ ስፈፍ እንደ ዳቦ ሲገመስ በሽልንግ አራት ብርሌ እስኪያገሳን ጠጥተን ቆርጠኝ የለ ፈለጠኝ ሆዴን የለ ራሴን። የዛሬ ጠጅ እንደ ጉንዳን የሚሮጠው አናት ላይ ነው። ዛሬ ቁና ሙሉ ስኳር ታጉሮበት ንብ ዘሩ ጠፍቶ ዝንብ እያፏጨብን በሶስት ብር አንዲት ጠርሙስ ጠጅ እንደ መድኃኒት የምንቀምስበት ጊዜ ሲመጣ ምን ታደርገዋለህ ይላሉ ለራሳቸው እየተናገሩ አባ ምንትስኖት። ቢራና ድራፍትንምማ እቁብ እየበላን ቀን ካልሆነ የት ደርስባቸዋለህ ይላሉ። ያለቀለት ጊዜ መሆኑን የሚታወቀው እኮ ሌላው ቀርቶ እንቁላሉ ሲጠበስ መቼ ቢጫ ይሆናል? ልብ ብለው ሲያዩት እኮ ወተቱም ቢሆን ንጣቱ የድሮ አይደለም። ሆድ ለባሰው ማጨድ አታውሰው ነው ወይስ ማጨድ ለባሰው ሆድ አታውሰው? በዛ ላይ ደግሞ ክረምቱ ክረምት አይመስል በጋው ለዛ ቢስ አንዳንዴ ቆመው ሲያስተውሉት እኮ ውሃውና መልክ ጣዕሙ ውሃው ጣዕሙ ከድሮ እየተለወጠ ነው። አሁን በሞቴ የአዲስ አበባ ውሃ ጣዕሙ እንዲህ ነበር። ይሁና ምን ይደረግ፣ የአስር ሳንቲም አረንጫታ ሁለት ብር ሲገባ የውሃ ጣዕሙ ቢቀየር ምን ይደንቃል? የተሟጠጠ ገፊ ጊዜ መሆኑ እኮ የሚታወቀው ህፃናቱ ትናንት ተወልደው በማግስቱ ገርጅፎ ይሸብታሉ። ሽንት ቤቱ ዛሬ ቆፍሮት ነገ ይሞላል። ቅቤው ሲያነጥሩ ሽታ የለው። ቢበሉት አይጥም፣ ቢያስቀምጡት ውሎ አያድር። አምሳ ኪሎ ዱቄትን ዛሬ ተቦክቶ እና ተጋግሮ ለነገም ሳይገኝ ማዕድ የቀልልበት ገበታ መቅኖ ያጣበት እረ ሌላው ቀርቶ ልብ ብሎ ሲያዩት እኮ አስከሬኑ ለሸክም ሲቀል ድሮ ቢሆን አንድ አስከሬን በአስር በአስራ አምስት ሰው ሸክም ከመሬት አይነሳም ነበር። ዛሬ ያየሁ እንደሆነ እኮ ሁለት ሰው እንደ ዘንቢል አንጠልጥሎት ነው የሚበረው። ቆመንም ሞተንም ቀትረ ቀላል የሚያደርግ ጊዜ አይ ጊዜ ዶሮ እንኳን ራሷን ምን ጊዜ እንቁላል ጥላ ምን ጊዜ እንደምትቀፈቅፍ አይታወቅም። የተንቀዠቀዠና አደቡን ያጣ ጊዜ ተዋክቦ የሚያዋክብ ዘመን። ድሮ ቢሆን ዶሮ ወግ ማዕረጉን ተከተላ በቀን አንድ እንቁላል በመጣል አምጣና ቃስታ እየዞረች ቁቁቁ ብላ አሽካክታ ነበር የምትጥለው። እንደ ሰው አራስ ነበር ልጆቿንም አቅፋ የምታሳድግ። ዛሬ ያየሁ እንደሆነ እኮ የሄደች እንቁላሉን ሲሚንቶ ላይ ታፈርጠዋለች። እርጉም ጊዜ ምስጢር በልባችን ውሎ አያደር ወሸከሬና ፈስፋሻ የሚያደርግ ጊዜ ሰው ይለብስ አያምርበት። ለዚያውም ለውርስ የሚያበቃ ገንዘብ አውጥቶ ቢበላ አይወዛ፣ የግራው ቀኝ የቀኙ ግራ። አረ ጉድ እኮ ነው። ልብ ብለው ካዳመጡት እኮ የመኪናው ድምፅና ጩኸት ከድሮ ተለውጧል። በፊት በፊት ግርማን ርም ርም እያለ ምድር የሚያንቀጠቅጥ ዚተዋ ነበር። ግርማ ሞገስ ባለው ሾፌር እያጓራና እያስገመገምብን የሚውለው አሁን አሁን ቀትረ ቀላል ሾካካ ሾፌሮች እንደ አይጥ ከውስጥ ያደፍጡና እንደ እግር ስር ሲደርሱ alarm ሲጎሽሙ ካልሆነ በቀር ዱካቸው አይሰማ። ሾካካ ጊዜ ይላሉ አባ ምንተስኖት። ደግሞ ፍጥነቱ ሰኞ ብለው አርብ ነው። መስከረም ብሎ ታሳስ ነው። መሸ ሲባል መሸ ሲባል ነክቶ ይገኛል። ጨረቋ ደብዛዛ፣ ፀሐዩ ፈዛዛ፣ መስከረም ጠብቶ አበባ የማይታይበት ጊዜ፣ የልጆቹ ጭፈራ ለዛ የሌለው ወንዱ አበባዬ ሆይ ሴቶ ሁያ ሆይ የሚጨፍሩበት አቅል ያጣ የተገላቢጦች ዘመን ብለው አባ ምንተስኖት ዘመኑን እንደዚህ ያዋርዱታል፣ ያናግሩታል። እስቲ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄን እንግዲህ ያያችሁ ታውቃላችሁ። እዚህ ጋር አሁን በርቀት በአንድ በሁለት ሜትር በሶስት ሜትር ርቀት ይሄንን ስትመለከቱ ይሄንን ስትመለከቱት በርቀት ሲታይ ይሄ አንድ በእድሜ ጠና ያለ ጎረምሳ ወይንም ሽማግሌ ጸጉረ መላጣ ሰው አይመስልም? ነው የሚመስለው። ግን ታሪኩ እንደዚህ አይደለም። ጠጋ ብላችሁ ስትመለከቱት የነዚህ ጭንቅላቱን የሰሩት ዝሆን፣ ኤሊ፣ ጥንቸል፣ ካንጋሮ፣ ድብ፣ ዝንጀሮ፣ እባብ፣ አሳ፣ አሞራ፣ እንቁራሪት፣ ነብር፣ አዞ፣ አይጥ የመሳሰሉት ናቸው የሰውየውን ጭንቅላት የሰሩት። ይሄ እንግዲህ በርቀት ስታዩት ሰው ይመስላል። ጠጋ ብላችሁ ስታዩት ግን ዝርዝር አሁን የዘረዘርኩላችሁ ፍጥረታት በውስጡ አሉ። ምን ልላችሁ ነው የፈለግኩት? መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ በርቀት አትመልከቱ። ክርስትናን ስታወሩት ስትኖሩበት በርቀት አይሆን፣ ጠጋ በሉ። ወደ መንፈስ ቅዱስ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ጠጋ ብላችሁ ልትመረምሩ ብዙ ነገሮችን ልታው እመክራችኋለሁ። በተለይ ክርስቲያኖች እንደገና እመለሳለሁ። ወደ አስራ አምስት የሚያህሉ ሐሰተኞች አስተማሪዎችን ጠቅሻለሁ ባለፈው ጊዜ። እነኚህ አስተማሪዎች፣ እነኚህ አገልጋዮች፣ እነዚህ የስተት ትምህርት የሚያስተላልፉ ሐዋርያትነን ነቢያትነን አገልጋዮችነን የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔርን የበደሉበት ነገር እንዳለ መርሳት የለባቸው። እዚህ ጋር ትልቁ ትልቁ ወንጀል ብዙ አይነት ወንጀል አለ። ከወንጀሎች ሁሉ ትልቁ ወንጀል በእግዚአብሔር ላይ ወንጀል መስራት ነው። ይግባኝ የለው ንስሐ ብቻ ነው ያለው። ትልቁ ወንጀል እግዚአብሔር ይጠቅማቸዋል። እግዚአብሔር ትባረኩበታላችሁ፣ እግዚአብሔር ትድኑበታላችሁ፣ እግዚአብሔር ትከብሩበታላችሁ ብሎ የሰጠንን እውነት ማቃለል ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው። አሁን ያካፈልኳችሁ ወደ 14 ያህል ሰዓታት ያካፈልኳችሁ ትምህርት በሙሉ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ያለው እዚህ ጋር በኢንተርናሽናል መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የተዘጋጀ ዘጠኙ በቃሉ ላይ የሚሰሩ ወንጀሎች የሚል ሀሳብ አለ። ወንጀል በእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳንሰራ። አንድ ሰው በቃሉ ላይ ወንጀል ሰርቷል የሚባለው መቼ ነው? ቃሉን ከሌሎች እኩል ሲያሰልፍ ነው። አንዳንድ ሰዎች በታላቁ መጽሐፍ እንደተጻፈው ትላላቸው አይደለም? እንዴት ታላቁ መጽሐፍ እንደተጻፈው ትላላቸው? ብዙ ታላላቅ መጽሐፍቶች እየወጡ ነው። የትኛው ነው ታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ለማለት አፍራቸው ነው ማለት የለባቸው። ትልቁ ወንጀል ቃሉን ከሌሎች እኩል ማሰለፍ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በሰው ልጅ የተጻፈ በሰው ቋንቋ የተነገረ በየማህበረሰቡ አውድ ውስጥ ባሉ ሁኔታዎች ዙሪያ የተቃኘ ቢሆንም ምንጩ መለኮት ነው። ይህን አትርሱ። መጽሐፍ ቅዱስ ምንጩ መለኮት ነው። ቅዱስ የሆኑ ሰዎች ኃጢአታቸው በመንፈስ ቅዱስ የታጠበ መንግስተ እኔነት የራስ ፈቃድ የሌለባቸው ሰዎች የጻፉት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ከሌሎች መጽሐፍት ጋር አታሰልፉት። ወንጀል ነው ይሄ። ሁለተኛ ወንጀል ቃሉን አለማንበብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር አንድ ውስጥ ኢያሱ አንድ ሰባትና ስምንት ህጉን በቀንም በሌሊትም ያስባል። meditate it ነው የሚለው meditation። አሁን ሌላ ዓለማዊ የሆነ meditation ብቅ ብቅ እያለ ያለበት ጊዜ ነው። ቃሉን አለማንበብ ወንጀል ነው ወገኖቼ። የፍቅር ደብዳቤ እኮ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የፍቅር ደብዳቤ ነው። እኔ እኮ ሰባት መቶ ገጽ እኮ ያለሁ መጽሐፍ ቅዱስና ሳይንስ በታሪክ እውነት እይታ የሚል መጽሐፍ ረቂቅ ጽፍ ለምንድን ነው የጻፍኩት? ሰዎች ከሳይንስ ጋር አነጻጽረው ወደዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲገቡ ነው ሳይንሳዊ ማስረጃዎችን አቅርቤ ያዘጋጀሁት። ወደፊት እንግዲህ ላሳተሞ ይችል ይሆናል። ሶስተኛው ቃሉን አለማጥናት አለመመርመር ነው። ልብ በሉ ቃሉን አለማንበብና ቃሉን አለመመርመር ግንኙነት አላቸው። ቃሉን የማያነብ ሰው ቃሉን መመርመር አይችልም። የእግዚአብሔርን ቃል የመመረመር ነገር የተያያዘው ከምን ጋር መሰላችሁ? ከንባብ ጋር ቃል በቃል ሀረግ በሀረግ አረፍተ ነገር በአረፍተ ነገር መጽሐፍ ቅዱስን ልታጠኑት ይገባል። ወንድሞቼና እህቶች ወንጀል እንዳንሰራ በጣም አድርገን መንጠንቀቅ አለብን። አራተኛው ቃሉን ለራስ ጉዳይ እንዲመች አድርጎ መጠምዘዝ ነው። ይሄ ወንጀል ነው። ቃሉን ለእኔ አላማ እኔን እንዲጠቅመኝ የኔ የኔን ዘር የኔ የምፈልገውን ሰው እንዲጠቅም ለራሴ አላማ አድርጌ ስጠመዝዘው ይሄ ወንጀል ነው። አትጠምዝዞ አሁን ብዙ ሀሰተኞች እንዲህ ነው የሚያደርጉት። ስጋውያኖች ማለት ነው። ሀሰተኞች ባይሆኑም እንኳን ስጋውያን የሆኑ እነዚህ ሰዎች እንዲህ ነው የሚያደርጉት። አትጠምዝዙ። አምስተኛ ወንጀል በቃሉ ላይ የሚደረገው ወንጀል ምንድን ነው? ቃሉን አለመናገር ነው። ካመናችሁ ተናገሩበት። እኔ እኮ ያመንኩበትን ነው የማካፈላቸው። አሁን የራእይ መጽሐፍ በመንፈስ ቅዱስ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ወይስ አይደለም? ዳንኤል ስለ ሰባቱ ራሶችና ስለ አስሩ ቀንዶች ይናገራል። በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፈ ነው ወይስ አይደለም? ከሆነ ለምንድን ነው የማንናገረው? ለምንድን ነው የማናስተምረው? በየቸርቹ ለምንድን ነው የማናስተምረው? ቃሉን አለመናገር ቃሉን አለመናገር ወንጀል ነው። ስድስተኛ ቃሉን አለማድመጥ ነው። ቃሉን መስማትና ቃሉን ማድመጥ በጣም ይለያያል። ቃሉን ማድመጥ ማለት በጥንቃቄ በማስተዋል በሬዲዮ ሊሆን ይችላል፣ በስብከት ሊሆን ይችላል። ማዳመጥ ያስፈልጋል። ማዳመጥ ማለት ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? እንዴት እንደምትሰሙ ተጠበቁ አለ አይደለም? አንዳንዴ የሰማን ይመስላል፣ ግን ሀሳባችን ሌላ ቦታ ርቆ ሄደዋል። ሰባተኛ ቃሉን የሚዳስሰውን አድማስ መወሰን ማለት ነው። ቃሉ የሚዳስሰውን አድማስ መወሰን። መጽሐፍ ቅዱስ ዓለምን ይነካል። መጽሐፍ ቅዱስ ለአበበ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ለአለሚቱ መጽሐፍ ቅዱስ ለአይሁዶች፣ መጽሐፍ ቅዱስ ለህንዳውያን፣ መጽሐፍ ቅዱስ ለአማሮች፣ መጽሐፍ ቅዱስ ለጉራጌዎች፣ መጽሐፍ ቅዱስ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ብቻ የተጻፈ አይደለም። እስኮፑ ሰፊ ነው። ለኢተርኒቲ ለዘላለም ህይወት የሚያዘጋጅ ስለሆነ በመወሰን ይሄ ለእኔ አልተጻፈም፣ ይሄ ለእኔ አልተጻፈም በማለት ይህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ወንጀል እንዳንሰራ በጣም አድርገን እንድንጠነቀቅ አበረታታቸዋለሁ። ስምንተኛ ቃሉን አለማመን። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አውሬ ይመጣል፣ የስሙ ቁጥር 666 ነው፣ ቁጥሩ የሌለው እንዳይገዛ እንዳይሸጥ ያደርጋል ብሎ ከተናገረ በነቢያት ከተናገረ በሐዋርያት አሁን እንዳቀረብኩላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ እመጣለሁ ካለ ይመጣል ብሎ ከመሰክሩ ይህን አለማመን በሁለት ወንጀል ነው፣ ያስጠይቃል። ለምን ክፉ ወንጀል ውስጥ ትገባላችሁ? የመጨረሻው ቃሉን አለማድረግ ነው። የህገ ነቢብ ሰው ብቻ እንዳንሆን የህገ ነቢብ ሰው እንዳንሆን በጣም አድርገን መጠንቀቅ አለብን። ቃሉን አለማድረግ ወንጀል ነው። እግዚአብሔር በቃል ውስጥ እግዚአብሔር በቃል ውስጥ እውነትን ካስተላለፈልን የተጻፈውን የእግዚአብሔርን ቃል ልንኖርበት ይገባል።